kleinen Gummi vom Arsch, <laughs> aber <laughs> dass der Wurf ist. einheißt. Petri! du Wurf, du Fisch. <laughs> Schöne Beifänge. ernsthaft, oder? Erdbeeren <laughs> und Klackköder. Erdbeeren. 23 Meter Köder. Es ist relativ tief. Ich habe jetzt noch einen kleinen Ecke, der einen kleinen Sandra, 4 Gramm Dickköpfe. Wo sind die Barsche? Gute Frage. <laughs> <laughs> Vai entrando lá, vai fazer para né? Biss gehabt, kein Gummi mehr. Ja, geschneidet, echt, nochmal. <laughs> Unglaublich. Äh. Ja. Down Flag, Stelle probiert, tiefe Stelle. Ja, ja. Ja, Nagelläufe und dort bam, gebissen. Ja. Es gibt keine Bar, <laughs> aber nur Rechte. Aber es ist schon Zeit. wir müssen kein Heißwangen. Zwei Stunden, drei Biss gehabt, drei echte Biss gehabt. Das ist, Mann, ja, Mann, Mann. <laughs> ja, fertig. Einen schönen Tag. Also war super warm. Leider keine Barsche. Nee, viele Sonne. <laughs> <laughs> Unglaublich. Flauenstelle, Tiefenstelle ausprobieren. Kein Barsch. Kein einziger Barsch. Extra mit super kleinen Ködern probiert. Aber, Aber trotzdem viele, Hecht. Bies, äh, <laughs> viele Hechte bis ja, und ein Hecht gefangen. Leider. Immer mit 3 cm Köder. Das ist Komisch, ne? Komisch, aber. Ja. Naja. Barsch sind so. Nächstes Mal komm in zwei Wochen. Ja. Mal <laughs> sehen.